Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Podiao estas vendredo kai mi estas en mia laborĉambro en universitato ke vi povas vidi kai mi devas diri ke uh, eh, mi komencas prepensi la finon de la medito serio. Ciar manca pli un monato antau la fina medito tricent sestex Do, mi shatas ricevi de vi reago in cae eble propono in por da origi iel la aferon, a parte mi diras tion alla subtenantoi, cae compreneble mi anto vidas nenium subtenon post la fino de la medito serio, char tio estis la, la afero. Do, nun iam tempesta por cum mediti, resto cun ni, cum meditu cun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon alie nova Zamenhof amedito. Odiau mi volas legi cae militi con vi sur el tiro el essenzo cae estontezzo, uno è la play grava i testo i por compreni la vision de Zamenhof uh, pri la futura la estontezza vivo de Esperanto. Kai a parte mi legos e la sezio 3 li precise el pagio ducent octec quin. Facte responde al rimarco de iu sequanto de la medito serio pri supposata diru ne cohero de zamen. se cie estus sciate che per comunicigioi con la tuta mondo oni devas lerni nur un lingvon cie existus multego da bona instruistoi de tiu ci lingvo da speciala lerneioi ciui ellernadus tiun ci lingvon con la plei granda volontezzo cae fervorezzo cae fine civi ge patro al cutimigadus sia in infano in al tiu lingvo en la infanezzo parallele cum la patra lingvo Vidu carai Zamenhof estas suffice clara in tio char oni demandis al mi ciu la volo pri hereda lingvo do pri la uso de lingvo en familioi. Ciu tio ne estas contraudira con la celo de cies dua lingvo? Do, al flanque, ciu de naschismo conflictas con finvenchismo? Simple dirite. la respondo, estas ne. En la senso che Zamenhof pripensis tute naturan disvolvigion de la alpreno de esperanto ene de la familia, i diro lingvo uso, en la heimo, pro la publica acceptado de la lingvo, cae a parte, pro la uso de Esperanto kiel instru lingvo en la devigai lerneioi en la tuta mondo. Compreneble tio ne ocasis, cae do denascismo estas alia afero nun tempe. Sed Zamenhof ne povis antauvidi tio. Ni povis antauvidi ali, ali vorte che Esperanto ne estu tute acceptata. Char lau li ne eblas che homoi acceptu gentan lingvon, nazian lingvon, etnan lingvon, kiel exemple l'anglan, kiel tut mondan lingvon en la lerneio. Do, vidu, estas tre grave, mi pensas, che antau ol priugi eblan contraudiron de homo quiu de pensulo quiu ne povas plu respondi pro forpasso tutte natura fero estas grave la umi che oni consideru la fono do la cultura in fonon la sciaron, la scienzan con aron, la geografion, cae compreneble, la epocon. En tiu homo, tiu pensulo, trovis sin vivi. Char tio fin fine estas loterio. No, oni povas decidi multa in afero in prisia vivo, sed, ne la nascigia loco, la nascigia tago, la di patroi, nu. Do. Ni ne forgesu tion, ciam ni volas rigardi retroen alla pensaro de Zamenhof per niai nun tempai ocul vitroi. Ni ciam vidas per ocul vitroi la realon char ni vidas mapon, ni ne povas recte atingi la reale. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.